गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग तो गाइस आज के व्लॉग में हम अपने गांव जा रहे हैं फिर से तो आज हमारे गांव में जग्गी है मतलब जग्गी जो होती है ना तो एक टाइप की पूजा होती है हमारे गांव में मतलब पूजा होती है तो उसमें मंडा मुंडा लगते हैं तो छः छः जून से लेकर दस जून तक होती है ठीक है तो अब आज हो रही है आज कितनी तारीख है आज आठ तारीख है तो हम आठ को जा रहे हैं नौ को नौ को जागरण होता है ठीक है तो और दस को भंडारा होता है तो हम आठ को जा रहे हैं क्योंकि हमारे टेस्ट भी थे तो टेस्ट चुके कैंसिल हो चुके हैं सर हमारे दस तारीख टेस्ट थे और भाई गर्मी के कारण टेस्ट हो गए कैंसिल और हमको मिल गया ब्लॉग बनाने का मौका तो हम अपना पूरा फ़ायदा उठाएंगे ब्लॉग में तो अब हमको मंदिर मिलते हैं 对。 बनाओ हाय गाइस ये है ढोल देख रहे हो आप ये ढोल है और ये सूरज गेमर बजाए बजा पाएगा कि नहीं बजा पाएगा देखते हैं हम सूरज गेमर बजा पाओगे पकड़िए हाँ रुको हम पकड़ते हैं और आप हल्का हल्का बजाना हाँ, ज्यादा जोर से नहीं डाट नहीं है डांट मत खिला देना ये देखो हेलो फैमिली ये बजाएगा आज ये ये ढोल है Ari dyan mo eh. Bago! <laughs> bago! bago nga kayo! वीडियो से करते हैं